No, no, no, o A loita é o único camiño. Nada nos foi regalado nunca, nunca, ni pactos sociales ni mierdas. Sempre foi a loita, joder, sempre foi a loita. Que nos o día 12 convocamos folga de media xornada en todo o convenio de, de todo o estado de Pontevedra. Temos que ter claro Tenemos que ter una cosa. Tenemos que ter una cosa. Comisiones UGT, para fechar en falsos convenios, siguen vendiendo, siguen vendiendo. se venderon a cláusula de eventualidad. ¿Qué van a vender mañana? Cuando no nos quede nada que vender, ¿qué vendemos ya? Nuestra propia dignidad, nuestra propia vida. Por eso tenemos que tirar para adiante, facer esta demostración de forza en plano estratégico. E si firman, seguir acumplando forzas e no próximo convenio vir aquí reventalos, pero reventalos. E é por eso, compañeros, que os chamamos a todos a participar. O que fixeron cos nosos compañeiros que estuvieron dignamente ahí negociando no convenio é vergonzoso. Chegaron o día da negociación, chegaron dos días antes da negociación, falando de que se iba a aumentar a folga para o día 4, para 8 e o día 6. E mentras estaban eh, falando da negociación de seguir para diante ca folga, negociaron por detrás. Eso só ten un nome. Só ten un nome, sin vergüenzas, desgraciados. A muller se pensa que isto se acabou. No, no día 12 convocamos xa unha folga de 4 horas que vamos a facela coincidir con unha asamblea tamén de delegados de toda a comarca de Vigo para eh, apoyar aos compañeros do metal. É moi importante que esa folga salga adiante, porque non deixa de ser un xa unha chamada atención a estes e a aqueles e tamén para parar o convenio. Repetimos, non está asinado e, polo tanto, aínda podemos parar a súa asinatura. Temos, como sempre decimos, hasta o día 12 de convencer os compañeros e é un momento de iniciar, de demostrar a nosa forza e de demostrar que ese convenio non vai con nos, compañeros. Gracias.